bocor. Apa ni? Kenapa begini? Ya Allah. Una use. Hai, Assalamualaikum. Selamat uh, berpuasa pada semua. Okey, hari ini aku nak berbuka puasa bersama air Bingri ini. Seperti yang korang dapat lihat, depan aku ada empat jenis. Ada yang paling famous sekali, susu pisang dia. Kemudian kita ada strawberry, kita ada melon dan last kali kita ada lychee and peach. Okey, kebiasaannya uh, air susu pisang Bing Grey ni memang famous lah kalau korang pergi Korea kan. Uh, so hari ni aku nak minum empat-empat ni sekali. Ha. Tapi aku tak rasa aku mampu lah nak habiskan semua ni. Tapi boleh cubalah mana mampu. Aku rasa nak tuang lah biar nampak sikit kan. Tapi aku tak tuang semua lah kot. Ini eh, tanpa buang masa, marilah kita cuba. Kita tuang satu-satu ya. Kan. Seluruh ais ni cair kan. Tadaa! Tiba! Seperti korang nampak depan aku Kita ada empat jenis air So yang akan aku minum hari Ais tu pun dah mula mencair Marilah kita tuang Marilah Aku mulakan dengan ya. Susu pisang Okay Goncang Tak lupa goncang Yang ni pisang Dia apa ni? Kenapa begini? Ya Allah. Kita buka yang kedua. Strawberry. Tuang strawberry. Ais, aku dah cair. Ais. Alright. Next one, melon, okay? Okay, aku tuangkan melon. Oh my god. nak lagi campur ais aku tak tuang penuh eh. alright kita ada lychee and peach tuang last one air air ais tu pun dah nampak tak berapa struggle nak Marilah kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillah. Kita mulakan dengan susu pisang. Okay. sedap. Next one kita ada strawberry. Bismillah. Okay. The third one kita akan minum melon. Nampak ni dah cair. Bismillah. Sedap? Okay, mari kita minum yang last one lychee and peach. Peace. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, setelah aku minum keempat-empat ni, aku boleh katakan semuanya memang sedap ya. Tak rugi aku beli empat-empat. Bila aku minum dengan ais, uh, lagilah sedap weh. Puasa-puasa ni. Melegakan tekak kau orang dapat minum ais sejuk macam ni. Dah tekak kering, haus, dapat minum air sejuk. Puh. Okay, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, okay? Selamat puasa pada semua. Jangan pun tengok puasa. Okay, tu saja. Bye-bye. Korang kalau nak boleh beli ya. Ah, nanti aku letak link dekat description box kat bawah. Dekat bawah. Ni aku beli dekat Shopee. Tapi dekat Family Mart pun ada. Banyak je dekat Mart ya. Ada jual air ni. Okay, ah, aku beli ni satu. Setiap satu ni RM4 air dia. Okay. Memang sedap. Tak tipu punya. Semuanya memang rasa ni. Rasa pisang, rasa strawberry, rasa melon. Semuanya terasa lai lychee tu. <gasps> Kembung pun aku saja Video aku untuk hari ni Okay, bye-bye